古稀有七十，泡沫被气死。今天和我的傻逼妹妹玩团结一心，自行观看啦啦啦。 Thank